ආයිබෝන් වාසනාවන්ත වූත් ජයග්‍රාහි වූත් සුබ කාලසීමා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම අද ඉතින් ඔබ බලාගෙන ඉන්නක මන් දන්නවා ඉතින් චුට්ටක් ප්‍රමාද වෙනවා මොකද මම කාලය කලමනාකරණය කරගනිමින් මේ මගේ අනිකුත් සියලු වැඩ අස්සේ මේ වසර මුල නිසා අධික කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක හැබැයි ඔබ අමතක නොකර මම ඔබේ වැඩසටහන අරගෙන ආව ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දන්න නිසාවෙන්ම ඒ නිසා ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ දැන් 2023 වසර උදා වෙලා මාසෙකුත් ගෙවිලා අවසානයි ජනවාරි මාසය මුළුමනින්ම ගෙවිලා ඉවරයි. දින 31ක් ගත වෙලා අපි මොකද්ද කළේ කියලා පසු විපරම බැලුවද? කාලය ගෙවෙනවා. මිනිසුන් කාර්යබහුලයි. කාලය ගෙවෙනවා දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගෙවන හැම තප්පරෙම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. මේක තමයි ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සිතුවිල්ල. ඒ තුල ජීවිතයේ ලොකු වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දෙදස් විසි තුනවස්සරේ දෙවන මාස එම නැත්තං පෙබරවාරි මාසය මකර ලග්න හිමි ඔබට කොහොමද කියලා ඉතින් තා මුලින්ම චූටි දෙයක් කියලා කතා කරන්න පටන් ගන්නම් මේ වැඩසටහන ටිකක් දීර්ඝයි මිනිත්තු 40ක් 45ක් වගේ වේවි. ඒකට හේතු වෙන්නේ මේ කතා කරන්නේ අර සාම්ප්‍රදායික වීඩියෝක තියෙන ලග්න පලාපල පමණක් නොව මෙතන තියෙනවා ජීවිතේට මේ ලග්න පලාපල තුන තියෙන අසුභකාරී තත්ත්වයන් සුබ කරගන්න විදිය. අන්න එතකොට ඔබට මොන ග්‍රහ අපලේ මොන ඒ රාෂ්ට්‍රක මොන තත්ත්වය තිබ්බත් මේ පෙබරවාරි මාසය ඒ අපල උපද්‍රව සියලුදී බාධක ජයගෙන ජයග්‍රහණය කරන අතිශයම සුබ කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න යන අසුබ දේවලුත් දැනගෙන ඒව සුබ කරගන්න ඉතින් දැනගත්තට පස්සේ අපි මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒක සුබ කරගන්න විදිහයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වෙන්න හැබැයි ඔබ හොඳට හිතර ගන්න මේ කියන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ පිළිවෙත් කියනවා. ඒවා කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔබ සුබ වෙන්නේ නැතුව පහුවෙන්දර මට බයින්ඩ එපා පෙබරවාරි මාසෙ ඉවරෙදි කෝ කියපු එක හරි කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ ඔබට මෙතන අසුභකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේක සුබ කරගන්න ඕන නම් ඔබ මේ දේ කරන්න කියලා. මේ ඒ දේ කළාද කියලා හෙවම ආ නෑ මම මුකුත් කළේ නෑ. ඉතින් උඩ බලන් හිටිය කියලා අසුභකාරී තත්ත්වයක් සුබ කරගන්න බැහැනේ. ඉතින් ඔබට මම කියනවා වහිනවා. අද හවස වහිනවා කිව්වහම ඔබට කුඩයක් අරන් යන්න. කුඩයක් අරන් ගියොත් ඔබට නොතෙමී ඉන්න පුළුවන්. ඔබ ගන්නේ ඔබට නොතෙම ඉන්න පුළුවන් කියන කෑල්ල විතරයි. ඊට පස්සේ මහවැසේ අත් දෙකක් දික් කරගෙන බලන් ඉන්න නොතෙම ඉන්නේ කොහොමද? ලයි ගත්තේ වහිනවා ඔබ නොතිමීන්ට පුළුවන් කෙනෙක් විතරයි. ඊට පස්සේ මට බයිනා මාව තෙබුණානේ. කොහොත් ඔයා තෙමෙන්නේ නැහැ කිව්වනේ. ඉතින් කවුරුත් ගත්තනේ අර කුඩේ ආරයි යන්න කියපු ටික. කුඩේ නැතුව ගිහිල්ලා අන්න ওই තත්ත්වයට එන්න එපා. මේ කියන දේ කරොත් තමයි ඔබට මේ යහපත් කරගන්න පුළුවන් එන මේ අසුභකාරී තත්ත්වයන් එක්ක. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන දීර්ඝ වේීම තුළ සමහරුන්ට මේ වැඩසටහන නොගැලපෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද සමහරුන්ට කාලය වැය කරන්න අමාරුයි. මේක ඔබ ගැන කතා කළත් සමහරුන්ට ඒක කාලය වැඩි. ඇති ඒක නිසාවෙන් ඔබගේ ඉල්ලා සිටින ඒක ඔබට ගැලපෙන්නේ නැතිව ඇති ඒක ඔබගේ වරදක්වත් මගේ වරදක්වත් නෙමේ ඒක එක්කෙනාය කැමැත්ත. ඉතින් ඔතනදී ඔබ මේ වැඩසටහන බලන්න එපා. ඔබ මේ දක්ෂ දෛවඥ ජ්‍යොතිෂවදින් ඉන්නවා මේ YouTube එක පුරාවට මහන්න ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාපල කතා කරන වැඩසටහනක් ගන්න. එතන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මෙතන වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා හිතන ඔබට. ඔබ දන්න ඔබට දැන් මිලියන එක අධික පිරිසක් කොහොමත් හැම මාසෙම මගේ වැඩසටහන බලනවා. අන්න ඒ අය මේ වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන් මහන්න උත්සාහ කරන ඔබ අතිශයම කාර්යබහුලයි ඒක මම දන්නවා. හැබැයි පුළුවන් විනාඩි 5 10 හරි කීප වතාවක් අහලා දවස් කීපයක් හරි ආලා මේ කියන දේවල් හොඳට ඔලුවට ගන්න. මම ඔබට වග කියනවා. මේ ඔබ වැය කරන මිනිත්තු 40 45 තුළ ඒ කාලය වැය කරා කියලා ඔබට කිසිම නරකක් වෙන්නේ යහපතක් වෙනවමයි. පොඩි හෝ යහපතක් වෙනවමයි. ඒක නිසාවෙම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දේ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අහන්න විටෙන් විට ඩේටා වැඩි වැය වෙන්නේ නැහැ මේ හදලා තියෙන විදිහට ඩේටා අඩුවෙම යන විදිහට තමයි මේ අර රූප අඩු කරලා හදලා තියෙන්නේ. තව පුංචි දෙයක් කියනවා ගොඩ දෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවලු මේ channel එකට comment කරලා තියෙනවලු මං ලව පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා. මං හැමදාම කියනවා මට සමාවෙට මට ඒ දේ කරන්න බැහැ මට ඒ දේ කරන්න කාලෙකුත් නැහැ. මම ඇත්තටම ඒක ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේ මම ආසාවෙන් කරන දේ ව්‍යාපාරයක් කරගන්න මං කැමති නැහැ. මොකද හේතුව මම කියන හැමදේම බහනවනම් ඒ දේවල් අනුව ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙනවනම් ඔබට පුද්ගලකෙන් සටහන් බලන්න අනිවාර්ය වෙන්න හැය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මොකද හේතුව ඒ කියන පිළිවෙත් ටික හරියට කළොත් ඔබගේ ජීවිතය යහපත් වෙනවා යහපත්දී කේන් සටහන් බලන්න අවශ්‍ය නැහැනේ ඒක නිසා පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න මේ දේවල් කරලා ඉන්න මට ඔබගේ මුදල් අරගෙන කෝටිපතියෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ බැලුවනම් දවසට කේන්ද්‍ර සටහන් 100ක් වුණත් බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයට කෝල්ස් එනවලු නමුත් මට ඒක ව්‍යාපාරයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ කියන දේ අහලා කවුරු හරි ජීවිතය යහපත් කරගෙන නම් ගොඩ යනවනම් අන්න ඒක මට කෝටි ගණක් ඉපඩත් වඩා වටිනවා. ඒකට සමා වෙන්න. ඒකට මේ කාලයක අතර තමයි ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ නිසාවෙන් ඔබ අත්‍යවශ්‍යම නම් දක්ෂ ජෛවඥයෙක් ඔබේ වෙලාව බලා ගන්න. හැබැයි මම හැම මාසෙම මොන වැඩේ තිබ්බත් අන්තිම මොහොතේ හරි මේ වගේ වීඩියෝවක් පළ කරනවා. එතකොට ඔබට ඒ හැමදේම කියනවා. ඒ දේවල් තුල ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙකරනට ඇබ්බැහි වෙන්න ජෝතිෂගෙන කාරණ මත වනත් මේ ගතයුතු දේ ගන්ඩ අරගන ජීවිතේ මේ දේවල් වෙනස් කරන්න අයහපත් බල වෙනස් කරන්න ඒවතුළ වැටෙන නෙම කියන මේ ත්‍රීනාත්මක දෙවල් කිය දේව වෙනස් කරන්න එතකොට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දන්නවන ඉදිරිදි වෙනතින ඉදිරියේ වලක් තියෙනවා කරුවල යන්නේ ආලෝකයක් පොඩ්ඩක් කරන්ගේල්ලයි වලේන වැට අන්න පුළුවන්න්නට අන්න ඒ ආලෝකය මොකද කර මම කියනවා ඒ කරග කියලා වලේ නොවැටියන එක ඔබාතය තියෙන පැහැදිලි ඇති සමාවෙන්ටය කාලෙදිකව ගත්තර නෑ මේක වැදගත් මොකද හේතුව වෙන්නේ මේ මකර ලග්න හිමි ඔබට මේ වෙලාවේ ඒ රාශිය තත්ත්වෙකුත් පවතින නිසාවෙන්ම ඔබට මේ ජයගන්න මේ ජීවිතේ මේක හරි පැහැදිලි ගමනක් එක්ක යන්න ඕනේ හැමෝටම සරලව කියා දෙන්න ඕන නිසායි මේක දීර්ඝ වෙලා තියෙන්නේ. හරි එහෙමනම් අපි බලමු රාශි චක්‍රයේ දසන රාශිය ලග්නාධිපති ශනි ග්‍රහයවත් සෙනසුරු ග්‍රහයා වූ මකර ලග්න හිමියන්ට මේ උදාවන 2023 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ දෙවැනි මාසයේ කොහොම වේවිද කියලා කොහොම වුණත් සුබ වුණත් අසුබ වුණත් සියයට සියක් සුභ කරන අපි ජීවිතේ ජයගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි පටන්ගම කතා කරන්න. ඔබගේ ලග්නාධිපති ශනිග්‍රහය සිකුරු සමග සංයෝග කියලා ඔබගේ ධනස්ථානය වූ දෙවැන්නේ තමා මේ කාලය තුළ මේ පෙබරවාරි මාසේ ආරම්භයත් එක්කම අවසානයේ දක්වාම ගමන් කරන සිකුරුගේ මාරුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම රවි ඔබගේ ලග්න භාවයේත් ගුරු ඔබගේ තුන්වෙනි භාවයේත් රාහු ඔබගේ හතරවෙනි භාවයේත් චන්ද්‍ර කුජ ඔබගේ පස්වෙනි භාවයේත් කේතු දසවනි භාවයේත් බුධ දොළොස්වනි භාවයේත් ඉඳලා මේ මාසේ ආරම්භ වෙද්දී දෙන ග්‍රහ ගෝචරයයි මම මේ කිව්වේ. ඉතින් මේ தত্ত্বය තුල අපි මුලින්ම බලමු මේ මාසය තුල ඔබගේ ආදායම් தත්ත්වය, ලැබීම් தත්ත්වය, රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර තුල ධනය කොහොමද ලෙස හැසිරේවිද කියලා මුලින්ම කියන්න ඕන. මකර ලග්නෙමට ඒ රාශියක් තියෙනවලු මේ කාලේ. ඔව් තියෙනවා. මොකද ශනි ග්‍රහය දෙවැන්නේ ඉන්නේ. ඉතින් ලග්නේ රාශියේ අවසාන වසර දෙකහමාර ගෙවෙන්නේ. එතකොට දැන් අවුරුදු 5ක ඒ රාශියේ ගත කළා. ජීවිතේ හිතාගන්න බැරි දේවල් වින්දා. ජීවිතේ කඩා වැටුණා. ඔ හිතාගන්න බැරි විදිහේ දුක් ගැහැට මානසික පීඩා වින්දා. ඒත් එක්කම ඔබ හිතාගන්න බැරි ආකාරයේ අත්දැකීම් ලැබුවා ජීවිතේ. හැබැයි ඔය සියලු අත්දැකීම් ගැන දැන් පසුවිපරමක් කර යුතුයමයි. පහුගිය වසර පහ තුල වුණේ මොනවාද? ඒ දේවල් වුණේ හේතුව මොකද්ද? ඒ තුල මම ජීවිතේ වැටුණේයි. අන්න ওই తত্ত্বය අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ තේරුම් ගැනීම තුළ ඔන්න ඔබට මේ වසර දෙක හමාර තුර මොන ඒ රාශක තත්ත්වය තිබ්බත් ගොඩ යන ප්‍රමුද ඒ රාෂ්ට ගැන හිත හිත ඉන්න ගියොත් ජීවිතයේ අවම වශයෙන් ඔබට ඒ රාෂ්ටක අවුරුදු 15ක් කිට්ටුවෙන්වත් තියෙන අවුරුදු 30කට සැරයක්. එතකොට ජීවිත කාලෙන් අපි අවුරුදු 90ක් ජීවත් වුණොත් අවුරුදු 45ම ඒ රාෂ්ටක ඕවා ගැන හිත හිත ඉන්න හිටියොත් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වේද? නැහැ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ දේ බිඳගෙන ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මේ රස්සකයට ලොකුවට බියවේ යුතු නෑ මම මේක පොඩක් දීර්ඝ විස්තර කරත් ඒකයි මේක පොඩක් වල්පල් වැඩි වේවි අර ඔබ කියන විදිහට වල්පල් බයිලා වැඩි වේවි හැබැයි මේ බයිලා තුල ඔබගේ ජීවිතයේ මේ මානසික ඇදවැටීම මේ රාෂ්ට්‍රක තුල ඔබට වෙන අසුභකාරී තත්ත්වයන් වල මිදීම ලැබෙන්න ඉවහල් වෙනවා. ඒකයි මම මෙච්චර මේ කතා කරන්නේ. මේ තුල විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. ඒ රාෂ්ට්‍රක තුල යහපත් පැතිකඩ තියෙනවා. නමුත් කවුරුත් ඔබට කියලා නැහැ මේ තුල තියෙන යහපත් පැතිකඩ. අන්න ඒ යහපත් පැතිකඩ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ ඔබ බිය ගැන්වීම තුළ අන්න ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර අරමුණුවලට ඔබට ගෙනියාවට හැකි නිසා ඔබව ඇයි ඇත්තරම කියන මේ අමාරුයි මේ කාලේ වැටෙනවා ඉතින් ඇත්තනේ වැටෙනවනේ මේ කාල සීම තුළ හැබැයි ওই වැටෙන තැන් වලින් අත්දැකීම් අරන් නැගී හිටීම ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ හේතුව බය කරන තැනට තමයි ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර තර වෙන්නේ එහෙනම් අපි බය නොවි මේ රසතින යහපත් පැතිකර දැන් ගන්න හොඳම කාලේ තමයි මකර ලග්නෙමෙන්ට උදා වෙලා තියෙන මොකද ඔබේ ලග්නාධිපතියයි ශනි කියන්නේ ලග්නාධිපතිය ඔබගේ ධනස්ථානය තුල ඉන්නේ. ඒකත් ලග්නාධිපතියගේම රාශියක් වෙච්ච කුම්භ රාශිය. අන්න ඒක නිසාවෙන් මේ කාල සීමාව තුල මකර ලග්න හිමියන්ට අලු ගසා දාලා නැගී හිටින්න හැකියාව තියෙනවා. හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔබ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මොකද අපි දැන් මේ උඩුගම් බලා පීනණ්ඩයි සරසෙන්නේ. මොකද ඒ රාෂ්ට්‍රක තුළ බෝ පස්ස රැදිල්ලක් තියෙනවා ආපස්ස රැදිල්ලක් තියෙනවා එහෙනම් ඉදිරියට යන්න ඕන ඒ ආපස්ස රැදිල්ලට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් එක්කම තව ඉදිරියට යන්නත් බලයක් කියන්නේ ඩබල් ඔබ මහන්සි වෙන්න ඕන ඩබල් ඔබගේ ශක්තිය වැය කරන්න වෙනවා හැබැයි කළොත් නම් ගොඩේ ගොඩ පුතේ ඒ කතා දෙකක් නැහැ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක් ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ මේ මං කියන විදිහට ඔබ මේ මානසිකත්වය තුළ ඔබ ජීවිතේ ස්ථාවරත්වය උල් ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වීම තුල කටයුතු කළොත් කටයුතු කළොත් නැත්තම් උන්නේ නැහැ කියලා මට මේ මාසන්තර බයින්න එපා. ඔබ මේ වෙලාවේ කම්මැලිකම හතෑරලා ඔය වැඩ කල් දැමීම අතෑරලා ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ඔය අනවශ්‍ය දේවල්ලට කාලය වැය කිරීම අතෑරලා හොඳ ඉලක්කය සැලසුමක් මුලින්ම හදාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරොත් ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වය තර කරගන්න පුළුවන්. ඔබට මේ ඒ රාෂ්ට්‍රයක් කියන කාල සීමාව තුළ ඔබ ව්‍යාපාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරය තුළ ඔබට කැපිපෙන ලන්දනමින් සාර්ථකභාවය අත් කර ගැනීම සහ ඔබට ඔබ තුළ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් නිර්මාණය කර ගැනීම විශේෂ හැකියාවක් තියෙන ව්‍යාපාර කරන්නට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක කියන්නේ මිනිස්සු කතා කරන වෙළඳ නාමයක්. දැන් අපි එක එක නිෂ්පාදනයේදී ගන්න මෙන්න මේ අහවල් නමෙන් දෙන්න අර සබන් කැටේ දෙන්න මේ සබන් කැටේ දෙන්න අන්න ওই தත්ත්වය වගේ සබන් විතරක් නෙමෙයි සබන් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ ඔබටත් පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය කරන දේ ඔබ නිර්මාණය කරන නිෂ්පාදනය තුළ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නේමයක් ලෝකයේම දන්න රට විශේෂයෙන්ම රට දන්න නමක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ රාෂ්ට්‍රක එහෙනම් අවුලක්ද? නෑ. හැබැයි මනා කැපවීමකින් කටයුතු කරන්න ඕන. හැබැයි මෙන්න මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබට මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අර චූටි චූටි වැටීම් එක පොඩි පොඩියට හරි අඩුපාඩුවක් දැනෙද්දී ඔබ හරි ගුප්තකාරී දේවල් පස්සු පස හම්බායන්ට උත්සා කරනවා. ඔබ ප්‍රශ්නලට විසඳුම් ඔබගේ උත්සාහය තුළ හොයන වෙනුවට ඔබ යනවන් අරතනට කියල බැඳගෙන ඉන්න මේ තැන්ට කියල බැඳගෙන ඉන්න කවර කිව අතන හොඳ කියලා එතනට යන ඊට පස්සේ කමන්න එතන මෙතනට කියලා ලක්ෂ ලක්ෂ ගණක් වියදම් කරනවා කාලය වැය කරනවා සල්ලි වලට වඩා කාලය ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා තව තැනකට යනවා ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් පසුපස ඕනට වඩා හබා යන්න ගියොත් ඔබගේ ජීවිතේ වටිනා කාලය වගේම ඔබගේ ධනය වැය වෙනවා ඒ තුළ ඔබ අසාර්ථක වෙනවා. එහෙම නොවෙන්න වගේ බලා ගන්න මේ වෙලාවේ. ඔය ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ගැටලු වලට විසඳුම් හොයන තමා තුළමයි. තමා තුළ තියෙන ධනාත්මක භාවය වැඩි කරගත්තොත්, තමා තුළ තියෙන අදිෂ්ඨානය වැඩි කරගත්තොත් මේ ඒ රාෂ්ට්‍රකයටත් බලපෑම් කරන්න බෑ. ඔබට වියදම් කරන්න ඔය වගේ දේවල් වියදම් කරන වෙනුවට යහපත් දේ තුළ අහිංසකෙක් වෙනුවෙන් අන්ත අසන්න වෙච්ච මිනිස්සෙක්ගේ බඩගින්න වෙනුවෙන් එහෙමත් නැත්නම් යහපත් ක්‍රියාදාමයක් තුළ ජීවිතේ ගොඩ යන්න උත්සාහ කරන කෙනෙකුට උදව්වක් වශයෙන් ඔබ ඔය දේවල් වැය කරොත් ඔබට ඔය හැමදේටම වඩා ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි. ගිහින් අරමැනික පළඳින්න යයි, අර යන්ත්‍රය මේ මන්ත්‍රය කරන්න යයි. ඔය දේවල් තුල මේ වෙලාවේ බැහැ වෙන්න එපා. එතනදී වෙන්නේ ඔන්න ඒ රාෂ්ටකේ. ඒ රාෂ්ටකේ බල ගැන්විලා ඔබගේ තියෙන දනහානි ඇයි වියදගෙන නොට කියම එකක් යනක ඇබ්බැහිවීම කරර ඇත්තටම කිවොත් අර සූදුවට ගියාවගේ තම එකක් හරදයාම හත දින හතෙන් හරිය නමාත්‍යයෝ කිව්වා හතෙන් හරි කිය නැත්ත ආ මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙන මේකට හරියන අරදේ තමයි ඒක අපි කරමු. ඉස්සලාම රුපියල් 10000කින් විතර පටන් අර මේක කරන මහත්තු 50000ක් යනවා. මේ විවේචනය කරනවා නෙමේ මේක තමයි ඇත්ත. ඒක නිසාවෙන් ඔය දෙයට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. ඇබ්බැහි වුණොත් ඔබේ ජීවිතේ ආය වසර ගානකට ගොඩ ගන්න බැරිව මේ ඒ රාෂ්ට්‍රගේ නිම වුණත් ගොඩ ගන්න බැරි තත්වයකට වැටෙනවාමයි. අන්න එහෙනම් මුලින්ම මම මේ දේවල් කියලා පටන් ගත්තේ ඔය දේවල් වලින් බැහැර වෙන්න. ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබගේ විශ්වාසය තියෙනවනේ ඔබගේ ඔබගේ දැනුම මත ඔබගේ හැකියාව මත ඔබගේ ඔබ කරන දේ තුළ අන්න ඒක නිසාවෙන් ඔබගේ රැකිය ස්ථානය තුළ හෝ වෙවා ඔබගේ ව්‍යාපාරක ස්ථානය තුළ ඒවා වෙනතට වඩා ඔබ උමනායම් වැඩ කරන්න වෙනතට වඩා ඔබ කල්පනායම් වැඩ කරන්න නිතර සැලසීමත් වෙන්න ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරනගෙන ඔබගේ එකකවුන්ට්ස් ගැන ඔබගේ තියෙන ස්ටොක්කය ගැන දැන් මේ කාලසිම තුළ මොකද උනේ ඇයි මේ අතට තිබ මුදල් ටික නැතිවුණේ ව්‍යාපාරය යොදවන තිබ මුදල් අඩු වුණේ ඔබට තේරෙයි වරද කොතන තියෙන කියලා අන්න එතන හදාගෙන ඉදිරියන්න ඒ වෙනුවට එතනට වෙන වෙන ගුරුකම් කරලා එතන බලා ගන්නන්නයි අනම්මනම් කරන්න යන්න එපා හැබැයි මෙන්න මේ දේ හොඳට හිතර ගන්න ණය නොවි ඉන්න වග බලා ගන්න මේ කාලසීම තුළ ඔබට හැකි විදිහට රෝලක් කරන් යන්න මේ පෙබරවාරි මාසේ විශේෂයෙන්ම නැතුව තව ඔබ නෑ මේකට නයාරම් මේකට තවටික බට්ටිය කරන්නම මිටඩා කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ණය වෙන්න නම් යන්න එපා. මොකද මේ කාලසීමා තුළ ඔන්න ඔබ දාගන්න ලෙඩ ණය වීම අනවශ්‍ය විදිහට ඔබ එක්රැස් කරගන්නව දේවල්. අනවශ්‍ය විදිහට සේවක සේවිකාව ගන්නවා. ඔබට කරන්න පුළුවන් වැඩේටත් තව කෙනෙක්ව ගන්නවා. එහෙම නෙමෙයි ඔබට කරන්න පුළුවන් උපරිමේම මේ කාලසීමා තුළ ඔබට ගොඩ යන්න නෙමෙයි කරන්නේ. ඔබ උපරිම මහන්සි වෙන්න. ඒකට අර ඔබට කරන්නම් බැරි තැනක් තියෙනවා වෙන කෙනෙක් කරන්න නැත්නම් හැමදේම ඔබම කරන්න උත්සාහ කරන මේ කාලසීමාව තුළ. අන්න එතකොට ඒවට යන වැය අඩු වෙනවා. එතකොට ඔබට ණය ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් යොදවන්න පුළුවන්. පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම ඔබගේ වියදම් තත්ත්ව බල ලෙස පාලනය කරන්න මේ මාසය තුළ. මොකද හේතුව ඔබට ඔබ හිතාගන්න බැරි දේවල් තුළ තමයි මේ වැය වෙන්නේ. ඒ වැයවීම ඇත්තටම වැදගත් දේට වඩා නොවැදගත් දේ තුළ වැය වෙන්නේ. අන්න ඒ தත්ත්වය මක හැරවා ගත්තොත් මකර ලග්න හිමියන්ට මේ පෙබරවාරි මාසය ගැන කතා කරත් ඊට වඩා හොඳ කාලයක් ඉදිරි කාලය තුල අත් කරගන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේ ලොකු විපර්යාසයක් කරගන්න පුළුවන් හැබැයි මෙතනට ඕනේ උත්සාහය උනන්දුව හොඳ ස්ථාවර හිත නිතර නිතර වෙනස් වෙන අද මම මේ දේ කරනවා කවුරු කියන දේවත් අහන්නේ හරි කර වටන් ගන්නවා අර එහෙම මේ කවුරු හරි ඔලුවට දාපු දෙයක් අන්න ඒ ගැන හීන ලෝකයේම ආවාගෙන යනවා තණ්හා කියන දෙයක් කියන දෙයක් ගණන් ගන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ටික දවසක් යද්දී අයියෝ ඇත්තට මේක හරියන්නේ අතාරිනවා. ඉතින් ඔය හැම තුලම වැයවෙන ඔබේ වටිනා කාලයනේ. ඒ දීර්ඝ කාලිනව පවත්වන ස්ථාවරත්වයක් තුළ තමයි මේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේ දවසින් දෙකකින් අත්හරින දේවල් කරන්න මේ කාලේ අත්දා බලන්න යන්න එපා. පැහැදිලි ඇති. ඒක නිසා මේ මකර ලග්නෙම විශේෂයෙන් වග බලා ගන්න ඔබට ලැබීම් මතින් අතිශය මෙහපත් කරගන්න මේ මාසයේ පුළුවන් ඒ දේ කරන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කැපවීමකින් ඔබ කරන කටයුතු රැකියාව හෝ ඒවා ව්‍යාපාරය හෝ කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම රැකියාවක් කරන ගමන් තවත් යම්කිසි පුංචි හෝ ආදායම් මාර්ගයක් ඔබ සකසා ගත යුතුම වෙනවා මේ රට තුළ කවදාකවත් නැත්නම් දිනුවක්වත් නැත බෑ මේක අපේ රට වැරදුනත් ඒකනේ. දැන් පිට රටක් ගත්තොත් ඔය දිනුවී කියන සියලු රටවල බහුතරයක් රැකියාවට අමතරව තව දෙයක් කරනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු තමයි ගිහිලා උදේ ගියා හවස ආවා ලොකු වැඩක් කරා අමාරුයි මහන්සි අන්න ඊට පස්සේ ඉරිද දවස්වල හරි නිදහස්ද ඉන්නවා පත්තරයක් ගන්නවා කකුල් දෙකට දානවා බලනවා. ඔහොම නෙමේ ජීවිතේ පුළුවන් කාලේ හොඳටම අපි කරගන්න ඕන. එයින් පස්සේ අපිට නිදහස ඉන්න පුළුවන්. අපි ගහක් පැල කරනවා නම් ගහ පැල කරලා මූලික කාලේ මුල් අවදී මහන්සි වෙන්න ගහ වේලෙන නොදී වතුර දාලා නිතර පෝර දාලා අපි කාලය වැය කරන්න ඕන. හැබැයි කාලයක් යද්දී ওই ගහ විශාල වෙලා හිටෝපසනින් පලදාව නෑන විශාල වෙලා ඕක පලදාව එද්දි අර ඉස්සර තරම් මහන්සුවෙන් ඔන්න හැබැයි පලදාව ලැබෙනවා ඒ දක්වා වැඩ කරන්න ඒ දක්වා වැඩ කරන මංකෙදේ පැහැදිලි ඇති නිසා රැකියාව මතම 100ක් ඔබගේ ආදායම තියාගන්න එපා මොකද මේ කාලයට වඩා වෙනස් කාලයක් එන ලෝකෙම වෙනස් වෙච්ච කාලයක් නේ තුල කොච්චරවත් මොන රට තුල ආර්ථිකය හැදුවත් මොන දේශපාලඥයා නායකත්වයට පත් වුණත් ඔබට ගොඩ එන්න බෑ පුතෝ මොකද හේතුව ඔබ කරන්න ඕන දේ ඔබ තුල සාර්ථකභාවය අත් කරගන්න ඕන. අපේ අසාර්ථකභාවයට සාධාරණ හේතු තියෙන පුළුවන්. නමුත් අපි අසාර්ථක. ඒ හොඳ ඒ දේ හොඳට හිතරට අරගෙන ඔබ ඔබ වැඩ කරන්න. එතකොට ඉබේම ඔබට ගොඩ එන්න පුළුවන්. හරි ක්‍රමවේදයක් තුල වැඩ කරලා මේ කාල සීමාව තුලත් මෙච්චර අපහසු කියන කාල සීමාව තුලත් සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔය හොරුන් නෙමෙයි හොරුන්ට අමතරව මේ යහපත් විදිහට වැඩ කරපු මිනිස්සු. අන්න ඒ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් ඇයි අපිට බැරුවකි. අන්න එහෙනම් ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩ කරොත් රටත් ගොඩ දාන්න පුළුවන් ඔබටත් ගොඩ යන්න පුළුවන් ඒ නිසාම රැකියා කරන ස්ථාන තුළ විශේෂයෙන්ම ඔබ සැලකිලිමත් වෙන මොන බාධකයාවත් ඔබට බාධක ඇති කරන මිනිස්සු ගැන නෙමෙයි ඔබ කාලය වැය කරන්න හිතන්න ඔබගේ රාජකාරී හරියට කරන විදිය ගැන ඔවුන් ගැන ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ගමන් හරියට වැඩ කරන්න මොන බාධකයාවත් ඔබ ඔබගේ හැකියාව තුළ වැඩ කරන්න. ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මානසික කොහෙත්ම වැටෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ශක්තිමත් වෙන ඒ සඳහා පිළිවෙත් මම වීඩියෝ අවසානයේදී කියනවා. ඒ දේවල් ටික කරන්න. එතකොට ඔය තියෙන බාධාල් සෑම දුරන බාධා ඇති කරන අයගෙන් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා ඉන්න උත්සාහ කරන මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ රැකියාවක් වෙනස් කරන්න හිතනවා. මොකද රැකියා ඉන්න ස්ථාන ටික එපා වීමක් පෙන්눔 කරනවා. නමුත් ඔබට රැකියාවක් තව එකක් ලැබෙන ස්ථාවර ලෙස ඔන්න ඔබට රැකියාව පත්වීම ලැබුණා කියලා ලිපිය එනතුරු ඔබ දැනට කරන රැකියාව ඉවත් වෙන්න එපා මොන බාධක මොන මානසික පීඩාවක් ඔබ කාගෙන වැඩ කරන්න වෙන මොකද නැත්තම් ඔබට තව රැකියාවක් බලපෑත ඔබ රැකියාව ඉවත් වුණොත් මේ තුල අර ඔය ලැබෙන තියෙන ආර්ථික ආර්ථික සපෝට් එක ඒකත් නැතිවෙන ඇයි පඩියක් නැහැ නිතර ඔබ නිතන් නිකන් ගෙදර ඉන්න වෙන්නේ ඒක නිසා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවත් ඔබ රැකියාව කරන ගමන් මුලින් ආරම්භ කරන්න ව්‍යාපාර තුළ ස්ථාවර භාවය අත්කර ගත්තට පස්සේ රැකියාව ඉවත් වෙන්න මෙන්න මේ කාලේ ඔබගේ ඔළුවට එන දේවල් මම මේ කතා කරන්නේ මේ වල්පල් කියලා ඔබට හිතෙයි නමුත් පොඩ නැවතිලා හිතලා බලන්න මේ වගේ දේවල් නේ ඔබට හිතෙන්නේ රැකියාවෙන් අයින් වෙලා යන්න හිතෙනවා වෙන තැනකට රැකියාවක් ලැබෙනකන් නෙමෙයි ඊට කලින් අයින් වෙන විතර නැත්නම් මොකක් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හිතනවා ඔය හැම දේම හොඳයි යහපත් හැබැයි ඔබ කටයුතු කිරීම තුළ ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතුයි. විදෙස්ගත වෙන්න හිතිලා තියෙනවා ගොඩාක් අයට. ඒ තුල ඔබ ඒ විශ්වාසය තබාගෙන හැම දෙයක්ම අතහැරලා මේ දිකේ ඉන්නවා. විදෙස්ගත වෙන්න වීසා එක එනකන් දිනේ වෙල ටිකට් එක එනකන් ඔබ වැඩ කරන්න වෙනවා. මොකද එක තප්පරයක් අපතේ ඇරියොත් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට මේ තුළ වෙන්නේ විශාල පාඩුව. ඒක නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන මකර ලග්නේ බයෙන් එපා ඒ රාෂ්ට්‍රවලට තනාත්මකව ඔබ ජීවිතර මුහුණ දෙන්න ඒ මුහුණ දෙන ආකාරය ගැන මේ වීඩියෝ අවසානයේදී කියනවා ඒ තුල හරියටම ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඔබගේ දියුණුව වළක්වන්න ඔය කිසිම දෙයකට ඔය කිසිම ඒ රාෂ්ට්‍රයකට බැරි වෙනවා ඔබට ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයෙන්ම අත් වෙනවා පවුල් ජීවිතය ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ පොඩ්ඩක් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා ඔය පවුල තුළ කරන කටයුතු තුළ පොඩ්ඩක් වැඩි වෙස මුදල් වැය කරන සිද්ධ වෙනවා බාහිර දේවල් තුළ මෙහෙමයි ඉතින් ඒවා වැය නොකරත් බෑ කරන්නත් අපහසුයි. නම් මෙහෙමයි. ඔබ සීමාවක් තුල රැඳෙන්න. කිසිම දෙයක් නොකර ඉන්නත් එපා. මම කියන්නේ මේ මේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වැය කර යුතුමයි. අත්‍යවශ්‍ය නොවන වෙන වෙන විනෝදශීලී කටයුතු සඳහා තරමත්වට පවුලත් එක තුළ මේ කාලසීම චුට්ටක් එළියට පාලටන්ට විශේෂම ඔබේ කැමැත්තත් වඩා පවුලේ බාලය කිරීම මත ඔන්න වගේ දේවල් යන්න නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ දේවල් ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන නිසාවෙන්ම ඔබ නිසි පාලනයක් ඇතුව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන් යන්න නැත්නම් ඔබට ටිකක් ආර්ථික අපහසුතා තුළ මේ වගේ තත්ත්වයක් වල තුළ කොහොමද ඔබ මේ දේවල්ට මූණ දෙන්නේ කියන ගැටලුව එනවා. ඒක නිසා සැලසුමක්ද කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් මේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න හැබැයි තර්මක්තොට මේ එකතු වෙලා නෑදෑ හිත මිතුරුත් එක්ක එකතු වෙලා ටිකක් ජීවිතේ අර යම්කිසි ආකාරයකින් නිදහසක් මනසට ටික වෙලාවක් ලබන්න පුළුවන් වෙන කාල සීමාව මේ කාල සීමාව තුළ හැබැයි ඔබට හැම වෙලේම හිතර වදන එක කාරණාවක් තියෙනවා පවුලේ අනිත් අය ඔබ දැන ඔබ මේ කරන දේ තුළ ඔබ මහන්සිය තුළ මේ ඔබ මහන්සි වෙනවා කියලා අර ඔබ ගැන කිසිම අනුකම්පාවක්වත් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ අන්න ඔහොම තත්ත්වයක් ගැන ඔබ නිතර හිතනවා මෙමය ඒ තුළ අපි එහෙම හිතලා මානසික අදවැටීම නෙමෙයි කළ යුත්තේ ඔබ ඔවුන් එකත් කතා කරන්න මම ටිකක් මහන්සි වෙනවා මට මේලයි සහාය දක්වන්න හැබැයි මේ දේවල් ඔවුන් අහන්නේ නැහැ කියලා දැනෙනවා නම් ඔබ කළ යුත්තේ ඒ දේ නෙමෙයි ඔබට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ ඔබ කරලා ඔබ ඒ තුළ ඇද ඇද වැටෙන්නේ නැතිව ඔබ කටයුතු කරන්න මෙන්න මේක ටටි කාලයක් තියන්නේ දැතින් අවුදු පහක් ඔබ අපට ඉදිරි අවුදු දෙක හමාරය මොකක්ද අප ඕ ඕකත් ගෙවලදාන කලෙතනෑ මෙමයි දෙක හමාර තුළ පහුගේ අවුරුදු පහතරම්ම ඔබට ප්‍රබල ලෙස බලපෑම් නරක පීඩාවල් ඇති කරන්න හැ මේ දේ හොඳ හිතට ගන්ඩ මොකද හේතුමෙන් බැනිකුත් ග්‍රහ ග්‍රාමණන් ගහ ගෝචරලනුත් ඔබට සහය ලැබෙනවන් ඒ නිසාවෙන්ම මේ ප්‍රබලම තත්වේ තම මාසකින් දෙකින් ඔබයින් තුරන් වෙලායන වන්නේ කාලයට ඔබ මුණ දෙන්න දැම්බව ලෑස්තුවෙන්න මම කිවේ පවුලක් විදිහට ඔබ එකතු වෙලා වැඩක් කරන්න එකතු වෙලා ඔබගේ අන්න ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරගෙන ඉන්නවනම් පවුලක් එක්ක එකතු වෙලා ඔන්න මේ කාලය තීම තුළ හම්බ කරන්න තියෙන අපහසුතාවය අමාරුකම ඔවුනුත් දැනගන්නවා. අන්නතර ඔවුන් තුලත් සොයන් පරිපාලනයක්. කියන්නේ වේදාම් තුල පාලනයක් හැම දේ තුලම පාලනයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. අන්න ඔහොම තමයි ප්‍රශ්න උත්තර හොයන්න ඕනේ. දැන් මේගොල්ලෝ තීරුම් ගන්න නැත්තම් මේ කාලසීම තුළ මුදල් අමාරුයි හම්බ කරන්න මේ හැම දේටම අනවශ්‍ය දේටත් වියදම් කරනවා නම් සීමාවක් නැතුව ඔබ කරන්න ඕනේ ඒ මුදල් හම්බ කරමින් කිරීමේ මාර්ගයට ඔවුන්වත් එක්කාසු කරගන්න. අන්න එතන ඔවුන්ට තේරෙනවා මේ අපි මේ ලේසියෙන් වැය කරන මුදල් කොච්චර අපහසුද වියදම් කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය දේ කරන්න. ඔබට මොකද ඒ තුල ගෙදරායට ඒ යම්කිසි පාඩමක් කියා දීමේ හැකියාවක් ලැබෙනා වගේම ඔබගේ ආර්ථික ස්ථාවරභාවය තවත් තර කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එක කලින් කුරුළු දෙන්නයි කියන්නේ බුද්ධිමත් විය යුතුයි. ඔන්න ඒ රාෂ්ට්‍රක තුලට උත්තර හොයන්න නම් ඔන්න වගේ බුද්ධියෙන් ඔබ කටයුතු කර යුතුමයි. ඉතින් ඔබට මේ වෙලාවේ අපහසු නැහැ. මම ඔබට දන්න හැමදේම කියා දෙනවා. ඒක නිසා මේ අවසානයේදී කියන ටික බලලා කරන්න. එතකොට ඔබට ජීවිතේ පවුලක් තුල උන පවුලක් විදිහට ඉදිරියට යන්න හැකියාව තියෙනවා. සාර්ථක වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රේම සම්බන්ධතා ආදර සම්බන්ධතා ගැන කතා කරනවා නම් මකර ලග්න හිමියන්ට මේ කාල සීමාව තුල අර පහුගිය කාලේ වගේම පොඩ්ඩක් හිත් රිදීම් හිත් බිඳීම් තියෙනවා. මේමයි අර මම හැමදාම කියනවනේ උරුමකාරය එනතුරු කරුමකාරයන්ට හසු නොවී ඉන්න උත්සාහ දරන්න කියලා. එහෙමනම් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට උරුමකාරයා හම්බිලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ උරුමකාරයා කියලා හිතන් ඉන්න කෙනා ඔබගේ ජීවිතේ රැඳෙන කෙනෙක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසාවෙම ඔබ මේ වෙලාව කරන්න ඕන එකම දෙයයි. ඒ බැඳීමට නිදහස දෙන්න. රැඳෙනවා නම් රැඳෙන්න නැත්නම් යන්න. මේක මේ කියන තරම් ලේසි නෑ මම දන්නවා. නමුත් මේ වෙලාවේ ඔබ ওই බුද්ධිමත් තීරණේ ගත යුතුමයි. නැත්තම් මොකද හැමදාම ඔබ එතන පල් වෙනවා. ඒ පල්වීම තුල ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබගේ ජීවිතේ මේ කාලේ වැදගත්ම වෘත්තීය ජීවිතේ හෝ අධ්‍යාපනිකව වෙනත් ජීවිතේ වටිනාම තැන අර තත්ත්වය තුළ ඒ තුළ එන මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වය හෝවා කාලය ගැටලුකාරී තත්ත්වය තුළ හෝ වේවා අන්න වටිනාකම නැති කරගන්න. මේක මොකද මේ හැම දෙයක්ම අපි දැන් කොටස් කොටස් වශයෙන් කිව්වොත් ආර්ථිකය ගැන කතා කරනවා ආර්ථිකය යහපත් අධ්‍යාපනය යහපත් ඔබට සෞඛ්‍යත් යහපත් හැබැයි ඔබ මේ බැඳීම් තැන තියෙන දේ අයහපත්. එතකොට අපි අර තුනම හොඳයි එහෙනම් සුබයි කියලා පැත්ත කරලා නෙමෙයි. මේ තුර ඔක්කොම බැඳලා තින්නේ දන්වැලක් වගේ. මේ එක දන්වැලේ පුරුක් තමයි මේ හතරම. හැබැයි එක පුරුක කරේ ශක්තියෙන් අඩු වුණොත් අන්න අනිකුත් පුරුක් වලටත් තියෙන අර බැඳීම නැති වෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසාවෙන් අර සියල්ල සුබ වෙලා මේ බැඳීම් තුල අසාර්ථකන ඒ තුරෙන මානසික පීඩාකාරී තත්ත්වෙන් හරි සියලු දේ කඩා වැටෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒක පුරුකක් හක්තියෙන් මදින ඇද්දොත් කඩලා යනවා. අන්න ඒක නිසා වෙම්ම අර තියෙන සියලුම සුබකාරීතා තමමයි. මම දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ආර්ථික පැත්තෙන් ටිකක් එච්චර හොඳක් ගැන කතා කරේ නෑ. මම හොඳ ගැන කතා නොකලේ මම වැඩිපුර පෙන්වුවේ අයහපත් පැත්ත. නැත්තනම සාපේක්ෂකව දොත් පහුගිය කාලයට වඩා ආර්ථිකය යහපත්. ඒ වගේම ඔබට අධ්‍යාපනය තුළ ඒගෙන කතා කරන ඒ පැත්ත යහපත් සෞඛ්‍ය පැත්තත් එතරම්ම නරක නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ බැඳීම් තුළ තියෙන මානසික පීඩා තමයි ගොඩාක් දුරට මේක ලග්න කීපයකට මේ කාලසීමා තුළ තියෙනවා. ඔබට බලපෑමක් එන. එහෙනම් මේ බැඳීම් තුළ ඔබට හානියක් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා ඔබගේ අනිකුත් කාටද තුළ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ මේ කාලසීම තුළ මම කිව්ව ඔබට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඔබගේ නමින් ඔබ වෙනත් වෙනත් කරන රැකියාව තුළ ඔබට ඉහළ නමක් ඔය ඉහළ තනතුරක් දිනා ගන්න පුළුවන් ඔබ කරන්නේ වෙළඳාම කියන ව්‍යාපාර නම් අර විදිහටත් රැකියාව නම් එහෙමයි. අපි කියමුකෝ කලාකට තුල සම්බන්ධලා ඉන්නනම් ඔබට කලාකට තුල ඉස්තරහට යන්න පුළුවන් ග්‍රන්ථකරණය කියන නම් ඔබගේ ඔබ ගැන ඔබගේ නම රඳන නිර්මාණය කියන්නේ ග්‍රන්ථයක් එළියට දාන්න පුළුවන්. සාහිත්‍යමය කටයුතු හොයවා ඒ தත්ත්වය තුළ ඔබ කරන වෘත්තිය අනුව ඔබට එතන ඉහළටම යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී මෙන්න මේ බැඳීම් කියන කාරණා තුළ ඔබ ඒකට ලොකු බාධාවක් ඇති කරගන්නවා. එහෙනම් දැන් තීරණයක් ගන්න මං කිව්වේ අල්ලා ගන්න එපා. සැහැල්ලුවෙන් තදින් අල්ලා හිටියොත් බිඳින සම්භාවිතාවය වැඩි. එහෙනම් සැහැල්ලුවෙන් අතහැර තිබ්බොත් ඔබගේ අතර දෙන්නෙත් නැහැ. ඒ දෙයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අතහැරලා යනවා නම් කරන දෙයක්වත් නැහැ. ලේසි නෑ. හැබැයි මේ බුද්ධිමත් තීරණය මේ වෙලාවේ ඔබ ගත යුතුමයි. ඉතින් ඔයත් එක්කම අපි කතා කරොත් අධ්‍යාපනය ගැන මේ කාල සීම තුළ මකර ලග්න හිමියන්ගේ මෙහෙමයි. දුවපතේ ඔබට මේක යහපත් කාලයක්. මේ කාල සීම තුළ මේ සාපේක්ෂව ගොඩාක් දරුවන්ට මේ කාලේ අධ්‍යාපනය තුළ ඉදිරියේ සාර්ථක ලෙස මුහුණ දීම හැකියාව තියෙන මේ මකර ලග්නෙට විතර නෙමෙයි මකර ලග්නෙට ඒක විශේෂයෙන්ම තියෙනවා. මෙතනදී අන්න මං කිව්වා මානසිකව බාහිරව ඇතිවන දේවල් ඔබේ ජීවිතයට නොකෙනින් ඔබ වග බලා ගන්න. මේ වෙලාවේ ඔබගේ අංක එක්ක ඔබගේ අධ්‍යාපනය දෙන්න. මොකද ඔබ පාසල් යන වයසේ ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මම මේ කතා කරන අර විශ්වවිද්‍යාලය යන වෘත්ති අධ්‍යාපනය නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ ගැන වෙනම කතා කරනවා. මේ කතා කරන්නේ පාසල් යන වයසේ දරුවෝ. ඒතකොට ඔබට ඇත්තටම බාහිර දේවල් වලට වඩා වැදගත් අධ්‍යාපනයනේ මොකද මේ වයසේ ඔබ කළ යුතු අධ්‍යාපනය සහ ක්‍රීඩා ඒ වගේම නිර්මාණ කටයුතු අන්න ඒ වගේ දේවල් කිසි වරදක් නැහැ. මේ කාල සීමාව තුළ ඔන්න සාහිත්‍ය නිර්මාණ තුළ ඔබගේ දක්ෂතාව පෙන්ලා ක්‍රීඩාවල් තුළ ඔබට ඔබගේ ජයග්‍රහණ ලබන්නත් ඔබ ගැන අන්න අය කතා බහ වෙන තත්ත්වයක් ඇති කරගෙනත් විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. අධ්‍යාපන තුලත් එහෙමයි. ඔබගේ ලබන ජයග්‍රහණ පෙන්වන්න හැකියාව දෙන. හැබැයි මෙතනට මං කිව්වේ දගුණයක් ඔබ වැඩ කරන්න ඕන. ඔබ පස්සර අදිනවන ඒ පස්සර අදින එකත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඒකටත් ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් දෙන්න ඕන. ඒ වගේම එතනින් එහා ඉදිරියට යන්නත් ඔබ කැපවීමෙන් කාටයුතු කරන්න ඕනක් දෙන්න මහන්සි වීම තුළ ඔබට මේ කාලසීමා තුළ ප්‍රබල ලෙස ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. ඒ නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන වෙනදට වඩා දෙගුණයක් වැඩ කරන්න. කාලය කියන දේ හොඳට කළමනාකරණය කරගන්න. හොඳ කාලසටහනක් තුළ වැඩ කරන්න. ඔබට දෙමාපියෝ සහාය වේ. දෙමාපියෝ අහන් ඉන්නනම් දරුවන්ට මේ වෙලාවේ කාල කළමනාකරණය කරගන්න. හොඳ සහයක් ඔබෙන් ලබා දෙන්න දරුවට ඉදිරියට යෑම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා. දරුවගේ දියුණුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැහැ ඒ තුළ මේ වෙලාවේ දරුවන්ට අර යම්කිසි ආකාරයෙන් වැරද්දක් වුණ ගමන් මේ වෙලාවේ ඕනට වඩා බයින්න කරන්න දනුවම් කරන්න යන එක නෙමෙයි. ඔබ හැම වෙලෙම ඔවුන්ට හරිදේ තේරුම් කරද නොහට උදව් කරන පුතේ මේ කාලේ මේ දෙවල් යොදවන්න ඔබ මේ දේවල් කරන ඔබ සෙල්ලම් කරන එකටත් මේ කාලයක් දෙන්න නැත්තම් පෑ විසිතරම දරුවන්ට පොතේම ඉන්න කියන්න පහමුණුත් මානස රෝගින් තමයි බිහි වෙන්නේ හැම දෙයකම හොඳ කාල කළමනාකරණයකින් වැඩ කරන හැටි ඔබ දරුවට කිය දෙන්න උදව් කරන්න ඒදේට කාලය හදාගන්න පුති මේලට මේ වෙලට මේ දේවල් කරන්න අන්න එහෙම. එතකොට ඔය දරුවාගේ තුල ඔය තියෙන යහපත් පැතිකඩ ඔබට වැඩිපුර වැඩි කරගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන තියෙන වැදගත්කම ඔවුන් තේරුම් ගනීවි ඒ තුළ ඔබ ඔවුන් සාර්ථක වේවි. ඉතින් ඔන්න ඔය තත්ත්වය තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් උසස් අධ්‍යාපනය කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම මේ මාසය තුළ ඔබට ඔබගේ කටයුතු තුළ සාර්ථක භාවයක් අත්කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මෙතනට අත්තතන අර්ධය ආදේශ කරගන්න ඕන. නිසි කාල කළමනාකරීත්වය වැදගත්ම දේ. බාහිර දේවල් වලට විශේෂම විශ්වවිද්‍යා ශිෂ්‍යයන් තියෙන බාහිර දේවල් වලට කාලයට වඩා ඔබ මේ කාලසීම තුළ ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වැඩි ඉඩකඩක් දෙන්න. මොකද මේ කාලසීම තුළ ඔබට අධ්‍යාපනය තුළ හොඳ දැනුම් පරාසයක් තුළ ජයග්‍රහණ ලැබිය හැකි කාලයක්. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ඒ පැත්ත නම් වැඩිපුර ඔබට තියෙන්නේ ජයග්‍රහණය. ඔබ උපරිම කාලය දෙන්න උත්සාහ කරන්න ඒ தත්ත්වය තුළ ඒ වගේ වෘත්ති අධ්‍යාපන හදාරන කියන්නේ ගොඩාක් අය ඔය රැකියාවක් කරන ගමන් පෞල් ජීවිත ගත කරන ගමනේ වෘත්ති අධ්‍යාපනයේ උසස් වීම බලාගෙන නැත්නම් විදේශගත වෙන්න බලාගෙන ඔන්න වගේ දේවල් ඔබ මේ කාල සීමාව තුළ ඒ එතනටත් අර කාල කලමනාකාරීත්වය ආදේශ කරගත්තොත් ඔබේ කටයුතු සාර්ථක කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ කරන කටයුතු තුළ මේ වෙලාවේ ඔබගේ අරමුණ වලට යන්න හොඳ හැකියාවක් පෙන්눔 කරනවා. ඒක නිසා අත්හරින්න එපා මේ වෙලාවේ ඔබට මේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මේ අධ්‍යාපනයත් ඔබට ටිකක් කරන් යන්න අපහසුයි කියලා හැඟෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ தത്വයට ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නවතා දමන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද හේතුව මේ තුල ඔබට මේ කට්ට කාගෙන මේ ගේම ගෙහුවොත් අපේ වචනෙම කිව්වොත් ඔබගේ ජීවිතේ මහා පෙරලියක් ඇති කරાવી. ඔබ විදේශගත වෙන බලන් හිටියනම් මේ මේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා හෝ අධ්‍යාපන තුළ වෘත්තියක් සඳහා ඔබට මේ කාලසීමාව තුළ ඒ සඳහා මූලික අඩිතාලම යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඔන්න මේ කාලසීමාව තුළ ඔබ උත්සාහ කරන්න ඒකට. අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ඔබ විද්‍යස්ගත වෙන්න යනවනම් මෙන්න මේ කාලසීමාව තුළ ඇප්ලයි කරන්න ඔබට ඉදිරියේදී ඔන්න ඔබගේ සුසුකම් සපුරා ගැනීම තුළ යන්න පුළුවන්. මේ කියපු කාරණා සියලු දේ වළංගු වෙනවා විදෙස්ගත ලයින් යටතොය රැකියාව ගැන කියපු අය හැම දෙයම ඒක නිසාවෙම මේ ඒ රාෂ්ට්‍රයකට බය වෙලා කටයුතු කරන්න ඔබ අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ බුද්ධියකින් කටයුතු කරොත් මේ මං කියන විදිහට අර පිළිවෙත් ටික කරගත්තොත් ඔබට මේ ඒ රාෂ්ට්‍රකයේ අභිභවා ඔබගේ ජයග්‍රහණය ඔබේ ජීවිතයේ පෙරලිකාරම වසර දෙකහමාර ඇති කරගන්න මේ පෙබරවරි මාසයෙන් ආරම්භය ගන්න පුළුවන්. හරි. සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට පොඩ්ඩක් අර මානසික ආතතිය තත්ත්වය පොඩ්ඩක් ව්‍යාකූලතාවයක් නිතර දැනෙන්න්න පුළුව පොට මොකද වැර වැඩස කටයුතු කාර බවලත් එක පැටලිසාගත භාවයන් යම් කිසි ආකාරකින් බාහිර පාර්ශව නිසා ඔබ ගැන නොහිතා කටයුතු කරන අනිත්තා ඇති කරන බලපෑම් තුළ ඔබට පොඩ්ඩක් මානසිකව තද බල ලෙස ගැටලුකාරි තත්ව නැතිවෙන ඉඩ තියෙන නිසාවෙන්ම මනස නිදා නිවහල්ව නිදහස්ස වගේම ධනාත්මක තියාගන්න උත්සා කරන්න පිළිවෙත් මම කියන එකෙන බයින්න එපා ඔබට දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒත් එක විශේෂම සැලකිලිමත් වෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ පොඩ රුධිරය විෂවීම ඔය දද කුෂ්ඨ වගේ රෝගී තත්ත්වයන් ඔබට ඇති වෙන්න පොඩි ඉඩ කඩක් පවතිනවා ඒ මූලික අවස්ථාවේදීම ඒකට වෛද්‍ය උපදෙස් පතන්න මේක සමහරු මේ දේවල් පෙන්වන්න කැමති නැහැ. ඒ තුල වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඔබ ලැජ්ජ වෙනවා. මේ පා. මේ වෙලාවේ ඔබ ඒක උපරිම ලෙසම මුලින්ම කටයුතු කරන්න හේතු වෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් රෝගයේ උත්සන්න වුණොත් ඔබට තිකක් තද බල ලෙස මනසට පවා බලපාන්නට තියෙනවා. තදකෘෂ්ට කොහොමද මනසට බලපාන්න කියන එක ගැන මට විස්තර කරන්න බැහැ. හැකියාව මේලට කාලෙන නැස්ති කරන්න බෑ. නමුත් අනවශ්‍ය විදිහට ওই දේ උඩු දිව්වොත් ඕක ඔබට මනසට බලපෑමක් ගන්නට තියෙනවා. අන්න ඒක නිසාවෙම ඒ වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඔබ දැම්මම වෛද්‍ය උපදෙස් පදලා මූලික අවධියම එක අනිවාර්යෙන්ම සුව කරගන්න නැත්නම් ඔකට කරන බෙහෙත් තුල වෙනත් වෙනත් අතුරු රෝගී තත්ත්වයන් බහුල වෙන්න පුළුවන් ඔක ඕක ටිකක් තද බලලා එක කරන්න යන බෙහෙත් තුළ ඒක නිසාවෙම ෞෂධ විශ්වීමේ තත්ත්වකුත් පෙන්නුම් කර නිසා ඖෂධ ගද්දි හොඳට මේ මාත්‍රාව ඒ කවර පිළිවෙලට තියාගන්න බෙහෙත් කවර මාරු කරගන්න යන්න එපා ඒ කියලා තියෙන විදිහට નિયમિત මාත්‍රාවටම බෙහෙත් ගන්න නැත්තම් පොඩ්ඩක් ඖෂධ විශ්වීමක් ඔය වගේ තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා ඔබට ඔය තත්ත්වය මගහැරවා ගන්න ඔබට පුළුවන් මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන බුද්ධිය සහ නිසි කල්මනාකාරීත්වය හොඳ කල්පනාවෙන් කටයුතු කිරීම ඒ හැර ඔබට ගැටගලොක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු මේ මකර ලග්නමියන්ට මේ මාසය සුබ කරගන්න. අසුබ දේවල් සුබ කරගන්න සුබ දේවල් තවත් සුබ කරගෙන යන්න මොනාද පිළිවෙත් කියලා. මේ දේ ඔබට අහලා ඇතිල මට කියලා ඇතිලා ඇත්තටම. නමුත් මේක ඒ තරම් වටින නිසා නොකිය බෑ. අද වැඩසටහන අහන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අයට මේ කාල සීමා තුළ කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම උදෑසන අවදින ගමන් රාත්‍රී නිින්දට පෙර ඔබ ඡන්ද පිරිත සූරපිරිත, මෝරපිරිත, කන්දපිරිත, සත්බුදු වන්දනාව ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න. නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව link මෙන්න පළවෙනි comment එකේ ඇති description එකේ තියෙනවා. නැත්නම් යන්න සූ TV නාලිකාට ඇතුළත් තියෙනවා. මේක මෙහෙමයි. මේකේ වටිනාකම තියෙන්නේ මේකයි. ඔබ මේකට මේ උදේ නැගිටලා නාලා කරලා පිරිසුදු වෙලා ඔන්න ඔහොම කටයුතු කරලා ඔබ ආගමට අනුව දහමට අනුව කටයුතු කරලා මේක අහන්න ගියොත් ඔබට මේක සතිය දෙකට වඩා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබ කරන්නේ නැහැ. ඒක මම දන්නවා. එහෙනම් ඔබ නැගිට ගමම් ඒෆෝන් එක හරි දාගෙන මේ ලින්ක් වල ගිහිල්ලා ඇඳේම ඉඳගෙන මේ පිරිත් ශ්‍රවණය කරන සජ්ජන උපරිම පෑ භාගයක් යයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. උදේ හවා දෙකම කරන්න. තවද මම ඔබට මේ අවුරුදු දෙක දෙකහමාර තුළ ගොඩයන් අවශ්‍යද? එහෙමනම් මේ අවුරුදු දෙකහමාර තුළ ඔබ මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් උදේ හවා කරන්න. මේ දවසක් මගේ ඇරුණා කියලා අයියෝ ඔක්කොම ඉවරයි මගේ අවුරුදු දෙකමාරෙන් plan ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක ඒ වගේ අර මන්ත්‍ර වගේ එහෙම නෑ. මෙතන තියෙන්නේ තනිකර විද්‍යාවක්. මේ ශබ්ද විද්‍යාව තුළ ඔබගේ ඕරා එක මනසේ නිකුදන තරංග තුළ ධනාත්මක භාවය වැඩි කිරීම කියන කාරණා තමයි මේ පිරිත් තුලින් වෙන්නේ. මේ මේ ආරක්ෂක පිරිත් කීපය තුලින් විශේෂයෙන්ම වෙන්නේ. එතකොට ඔබගේ ධනාත්මභාවය ඕරා එකේ වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න ඔබ කරන කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. අන්න ඒ දේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා එක දසම් මගනට හිතන්න එපා. මග නෑර කරන්න උත්සාහ කරන්න. මග හැරුණත් කරන්න. මේ අවුරුදු දෙකමාර අදිෂ්ඨාන කරගෙන මේ දේ හැමදාම කරනවා කියලා. ඔබගේ ජීවිතයේ අමුතුම පෙරලියක් වෙන ඔබ ඉන්න තැන අද ලියලා තියාගන්න. ඔබ තව වසරක එකහමාරෙන් හැරලා බලන්න. ඔබ හිතාගන්න බැරි දියුණුවක්වත් කරගෙන හිටියේ. හැබැයි මේ දේවල් කළොත් මේ කළ යුතුයමයි. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඔයත් එක්කම ඔබගේ නිවස තුළ ව්‍යාපාර ස්ථාන තුළ දියුණුවක් නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා. දියුණුව මදි කියලා හිතනවා. නිතර නිතර ගෙදර අඩදාපන නගහිකන්න සල්ලියන වෙච්ච දෙයක් හිතාගන්න බැයි නොනු ඒදේට මේක මෙහම නොතිබත් ඔබ ගෙදර යහපත් අත තිබත් මේ දේ කරන්න මොකද ඔබගේ නිවස තුළ ව්‍යාපාරස්ථාන තුළ නිතර ධම්ම චක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නැතන් දම්සක් පැවතුන් සූත්‍රය කියන් නිතර ඇහෙන්ඩ සලස්සන් ඔය සින්දු අහනවා ඔයතකොට ඔය තියෙන්නේ දේව මන්ත්‍ර ව්‍යාපාරස්ථාන වල නිතර ඇහෙන්න දාලා ඔය වෙනුවට ඔබ ටික දවසක් මාසයක් දෙකක් ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය දාලා බලන්න. ඔබ හිතා ගන්න බැරි පුදුමාකාර දෙයක් ඔබට දැනේ. ඔබ ඔය නෑ කියන දියුණුව ඉබේමත් වේවි. ඔබට නිවස තුළ ඔය සතුට ඇති සමගිය ඇති වේවි. මෙච්චර කලක් ඔබ හිතුවනම් මේ හැමදේරම හේතු වෙන්නේ කවුරු හරි අපිට මොන හරි නරකක් කරලා හුනියම කොඩි විනයක් කියලා නැත්නම් ඇස්වහ කටවා දෝෂ කියලා. ඔන්න ඔය කියන දේවල් සියලු දේ නැති වේවි. ඔබ ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා ඔය කපන්න උත්සාහ කරත් කැපුන්නේ නැත්තත් ඒත් මේ තුළ ඔබට ඒ තුළ සහනයක් පෙනේවි. මොකද හේතුව මේ අතිශයම ධනාත්මක භාවය ඇති පිරිත් සජ්ජාන මේක දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා පව ආකර්ෂණනවා කියලා කතා වෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම තුල මිත්‍යාවක් කියලා අපි හිතුවත් මේ විද්‍යාව තුල ශබ්ද විද්‍යාව කියන්නේ නිසි ලෙස අර ශබ්ද ක්‍රීමෙන් තුල ඇතිවන අන්න ඒ බලය ගැන විතරක් විශ්වාසය තියන වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ තුල ඔබගේ ඒ ව්‍යාපාර ස්ථාන තුල ඔබගේ නිවස තුල හෝ ඒවා ස්ථානය තුල ධනාත්මක භාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට ආකර්ෂණය කියන දේ ඉබේම ලැබෙනවා. ධනය ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒ වගේම අර මිනිසුන් ආකර්ෂණය වෙනවා. ඔබ ඔබ තුල ආකර්ෂණයක් එළියට පේනවා. අන්න ඒ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන පුළුවන් ධනාත්ම බය වැඩි වෙද්දි වැඩි ඍණාත්මක දේ අඩු වෙද්දි ප්‍රතිඵලය ධන වෙනවා. ඔක අපි සරල ගණිතයේ දන්න දෙන ධන ඍණ එකතු වෙද්දි ධන වැඩි නම් ඍණ අඩු නම් පිළිතුර ධන. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. අනේක හිසාවෙන් මේ දේවල් කරන්න මේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය එහෙම නැත්නම් ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නිතර ඔබගේ නිවස තුළ ව්‍යාපාර ස්ථාන තුළ ඇහෙන්න සලසන්න. අවම වශයෙන් උදේ දවල් රෑ දවස් තුන් වතාවක්වත් දාන්න. හැබැයි ඉක්මන් ප්‍රතිඵල අවශ්‍යන නිතරම ඇහෙන්න සලස්සන්න. ඒ වගේම මම හැම මාසෙම කියලා දෙනවා ඔබට මේ මර්ධන ක්‍රියාවක් තුළින් ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන යහපත් බව වැඩි කරගන්න ක්‍රමවේදයක් හරි ප්‍රබල ක්‍රමවේදයක්. මොකද්ද? ඔබ මේ මාස එක දවසක් දිවාහාර වේල निराහාරව ඉන්න ඕන. මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ? පොඩ්ඩක් ඔබට වේදනාව ඇඟට දැනෙන විදිහට. මොකද බඩගින්න කියන දේ ටිකක් අපහසුයි දරාගෙන දැන් නම් ගොඩාක් අය ඉන්නවා ඒක දරාගෙන. නමුත් මේ ටිකක් වැදගත්. මෙතන තියෙන හරි විශේෂ දෙයක්. ඔබ උදෑසන 10 විතර කන එක නවත්තලා හවස 6 වෙනකන් निराහාරව බඩකින් ඉන්න ඕන. වේතනාව දරාගන්න මැරෙන්නේ ඒක ඇත්ත එක වෙලක් නොකා හිටියා කියලා. නමුත් හරි අපහසුයි මේ தත්ත්වය. වතුර බිබී ඉන්න ඕන. ඒ වේදනාව ඔබට දැනෙන්න ඕන. ඒ දැනෙද්දි ඔබගේ ආහාර වේල ඔය නිතර निराහාර වෙන්න බඩගිනින අහිංසක මිනිස්සු ඉන්නවා. අර දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ කෙනෙකුට දෙන්න. දීලා ඔහුගේ බඩ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ බඩගින නිවන්න. ඔබ බඩගින්න දරා ගන්නවා. අර කෙනෙක්ගේ නිවනවා. මේවා තමයි මර්ධන ක්‍රියා කියන්නේ. මේක හරි මහා බලවත් දෙයක්. මේ තුළ ඔබගේ අර අකුසල් නිසා අපිට මේ අයහපත් අත්යන් ගෙන්නේ. අන්න ඒ අකුසල් යටපත් වෙනවා. අපේ ජීවිතය යහපත් කරන අපිට කුසල් වඩන්න ඕන. ඒ කුසල් වැඩෙනවා. මේක ප්‍රබලයි. මේක කරලා බලන්න. ඔබට දෙන්න කෙනෙක් නැත්තම නැත්තම විදේශගතලා ඉන්න විශ්ය ඔය අසරණ සතෙකුට හරි කමන්නේ ඔය කුරුල්ලෙකුට හරි කමන්නේ දීලා ඔබ निराහාරව ඉන්න ඔබට හිතා ගන්න බැරි විදිහේ ජීවිතයේ අමුතුම දෙයක් මේක මේ හරිම වෙනස් දෙයක් ඔබට මේ ඔබ තුල ප්‍රසන්න භාවයක් ඇති වෙන්න ටිකක් ලස්සන වෙන්න ඔබ ගැන ආකර්ෂණයක් ඇති වෙන්න හේතු කාරණා යදනවා මේ තුල මෙන්න මේක හරි පුදුමාකාර දෙයක් මේක හරි විද්‍යාත්මකයි වෙනවා මොකද හේතුව ජීවිතේ රිද්දා ගැනීම තුළ ඒ රිද්දීම වෙන කෙනෙක්ගෙන් අපි නිවද්දි ඒ හිතාගන්න බැරි බලයක් ඔබ තුළ නිර්මාණය වෙනවා මේක ඔබ කරලා බලන්න මාසයක් දෙකක් තුනක් කරද්දී හරි ආකර්ෂණීය චරිතයක් බාටපත් වෙනවා ඔබව ගොඩක් අය ඔබට කැමති වෙනවා ඔබ ඔබව යම්කිසි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න කටයුතු වලට ඒ වගේ දේවල් වලට එතකොට ඔබට උදව් කරන්න අන්න ඒ දේවල් තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් තව පැත්තකින් මාසේ ආරම්භ දවසේ මම ඔබට හැමදාම කියන දෙයක් කරන්න. ඒක මේ මාසෙත් කරන මොකද්ද? ඉස්ලාම් සූර්ය උදා වෙන වෙලාව ඒ පෙබරවාරි පළවෙනිදා හොයාගන්න ඕන. දැන් ලංකාවට නම් පෙබරවාරි පළවෙනිදා උදෑසන 6:29ට තමයි සූර්ය උදා වෙන්නේ. නමුත් දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්න පැයත් ඉන්න ඒ රටවලට මේක වෙනස් වෙනවනේ. ඒක හොයන්නේ මෙහෙමයි. ඔබ Google එකට ගිහිල්ලා sunrise කියලා type කරලා ඊට පස්සේ දිනේ දාන්න. 1st February 2023 එකන දෙදා සිතුනේ පෙබරාරි පලවෙද කියලා ටයිප් කරලා ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කළ සර්ච් කරන්න අන්න ඔබ ඉන්න ඕනම තැනකට සූරය උදාවන වෙලා පෙබරාරි පලෙන්දට ලැබෙනවා අන්නේ වෙලා හොයාගෙන ඒ වෙලාට පෑකට එක හමට කලින් බවදි වෙලා ඉස්සලාම නාලා පිරිසුදු වෙලා ඊට සාගම ගදවල්තික ඔබ බුදු පහන දල් හරි ඔබ දෙවියන්ට අදාළ පහන් දල්ලල ඒ කටයුතු කරලා අර මං කිව් පිරිත් දේශනා දාලා ශ්‍රවණය කරලා ඔබ ගිහිල්ලා ගෙදර ලිප දාලා මේක දරලා ඉපක් කරනවා වඩා හොඳයි නැත්තම් ඔබට හැකි දෙයක්ද විදේශගතලා ඉන්නට ගෑස් ලිප් නැත්නම් කාර් බලපස් ඉන්නට ගෑස් ලිප් විතරයිනේ තියෙන්නේ. විදුලිය දුන්න හරි කමක් නැහැ. ඒක දැල්ලලා සුදු කිරිබත සුදු කැකුළු වෙන්නේ ඔබ උයා ගන්න. ඔබ එකන ඔබ මුයන්ට වශනයක ඔබගේ නිවස වෙන කෙනෙක් ලව හරි කරට කමන්න කිරිපතත් සකස් කරගෙන ඔබ එක ආහාරයට ගන්න සීනි හෝ පැන් රස දෙයක් එක්ක ආහාරට අරගෙන කොලයක් අරන් අර සූර්ය උදාර කලින් ඈ මේ හැමදේම වෙන්න ඕනේ කොලයක් අරන් ලියන්න මේ මාසේ ඔබට යන වියදම් ඇස්තමේන්තුව ඔබට පහුගේ කාල සීමාව තුළ ගිය මාසයේ අධ්‍යක්ෂකෙම එක හිතන්න පුළුවන් ආහාර සඳහා මෙපමණක් යවෙනවා අධ්‍යාපනික වියදම් සඳහා ගමනාගමන වියදම් සඳහා සෞඛ්‍ය වියදම් සඳහා මේ සියල්ල ලියන්න. ඒතර ඉතිරි කිරීම සඳහා පොඩි ගණක් කරලා ලියලා මේක එකතු කරන්න. එකතු කරාම ඔබට අගයක් ලැබෙනවා මේ මාසේ පෙබරවාරි මාස සඳහා ඔබට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන අවම මුදල. මේ දේ ඔබට අනිවාර්යෙන් උපයා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න සූර්ය උදා වෙන වෙලාවට ඔබ නැගෙනහිර දිශාව බලාගෙන මේ මාසේ පළවෙනි සූර්ය කිරණ පොළොව පට පතිතන වෙලාව මේ අපි හැම දේම මේ රඳාපවතින මේ සූර්යයා මත මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙන්නේ පළදාව ලැබෙන්නේ මේ ලෝකේ සමබරතාවය රඳාපවතින්නේ මේ සූර්ය කිරණ මත මේ සූර්යට নমස්කාර කරලා ඔබ කල්පනා කරන්න මම මේ වගේ මුදලක් මේ මාසය තුළ ඉපිය යුතුයි මං කරන රාජකාරී කටයුතු තුළ රැකියා තුළ ව්‍යාපාර තුළ ආදායම් මාර්ග වල මම කොහොම හරි කෙසේ හෝ මේ දේ උපයාගත යුතුයි ඉතින් මේක මට උපයලා දෙන්න කියලා නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ ඔබ හිතන්නේ මම කරන කටයුතු තුළ මාව අසාර්ථක වෙන තැන් ඇති. මට බාධාවල් එල්ලෙන තැන් ඇති. ඒ දේවල් දුරු කරන්න. සෞඛ්‍ය වශයෙන් අපිට මට බාධාවල් එල්ලෙන්න පුළුවන්. බාහිර පාර්ශ්ව බාහිර පුද්ගලයෝ විසින් අපට ගැටලු ඇති කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ රටේ දේශපාලනික ආර්ථික වාතාවරණ හේතු කරන දේශගුණික කාලගුණික විපර්යාස වෙන්න පුළුවන්. පවුල කෙනෙක් ගැසෙන ඉපදත්තක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ බාධා දුරු වෙන්න මාද මාගේ පවුලෑද ආරක්ෂා වෙන්න සෞඛ්‍යමය වශයෙන් උන්ට යහපතක් වෙන්න. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම මනුස්සයටම මං වගේම මේ මාස ජීවත් වෙන අරමුණක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ යහපත් මාර්ග තුලින් ඒ අරමුණට යන්න සෑම දිනකටම හැකියාව ලැබේවා. මිනිස්සුන්ට පමණක් නොව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ඇහැර නොපෙන ජීවීන් දම් විශාල ජීවිය දක්වා අහිංසක සත්වගේ ඉඳලා නපුරු විසගෝර සතා දක්වාම ජීවිතය උදෙසා යම් කිසි ආකාරයෙන් මේ වගේ අරගලයක් කරනවා. එහෙනම් ඔවුන්ට ඒ කටයුතු යහපත් ක්‍රමවේද තුල සියලු දිනාටම සාර්ථක වෙන හැකියාව ලැබේවා. සියලු සත්වෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කරලා ඔබ රාජකාරී කටයුතු කරන් යන මේක කරලා ගෙදර නිදාගත්තා කියලා උඩ බලන් හිටියා කියලා Facebook එකේ වෙලා හිටියා YouTube එකේ වෙලා හිටියා කියලා නම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වැඩ කරන්න ඕන. ඒ තුල කරද්දී ඔබට වැඩ කටයුතු කරගෙන තියෙන බාධාවල් දුරු වේවි. ඔබට උත්තේජන සැපේවි යහපත් වෙන්න. අනිවාර්යෙන් ඔබට ඔක උපයා ගන්න පුළුවන් වෙනවාමයි. මම කියන නිසා නෙමෙයි බලන්න මම ජීවිතය අත්දැකීමෙන් දන්නවා පහුගිය කමෙන්ට්ස් බලන්න ගිහිල්ලා මේ දෙල මේ කරලා සාර්ථක වෙච්ච දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් පිරිස් ඉන්නවා. ඔබත් ඒකට කරලා අත්හදා බලන්න. අපි කියන දේ මේ කියපු හැම කාරණාවක්ම මිනිස්සුන්ට සරල විදිහට කරන්න පුළුවන් දේවල්. අන්න ඒ නිසා ඔබත් කරන්න. ඒ කරලා ඔය ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා ශාන්ති කර්ම සෙත් කර්ම කරනට මේ තුල ඔබට සෙත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට සාර්ථක වෙන මාසයක් දෙයක් කරද්දී ඔබටම මේ තියෙන වාසනාව මේ තියෙන පුදුමාකාර භාවය අත්දකින්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න. ඒ වගේම සෙන්සුරාදා හංගාරුවා දිනවල නිර්මාංශින් උත්සාහ කරන්න. ඔබ දෙවියෝ අදහනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම විශ්ව දෙවියන්ට සෙනසුරාදා රාත්‍රී 12:05ට. ඒ කියන්නේ ඉරිදා එළිවෙන සෙනසුරාදා රාත්‍රී 12:05ට එළඟ තෙල් පහනක් දැල්වන්න නිල් පාට මල් පූජා කරලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඔබගේ මේ ජීවිතේ සාර්ථක බව ඔබට තියෙන ග්‍රහ දෝෂ දුරු වෙලා ඔබේ ජීවිතේ යහපතක් ඇති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒක මේක පුරුද්දක් වශයෙන් කරන් යන්න. මේක මෙහෙමයි. ඔබට මේ දෙවියන් පහන පත්තු කරන්න ගියේ ඇතුළේ දෙලියද කියන එක එච්චර වැදගත් නෑ. පිරිසුදු තැනක් වෙනවන වඩා හොඳයි. බුදු පහන තියෙන තැන උනත් කරන්න පුළුවන්. රූපයක් තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. එහෙමනම් ඔය විදේශගත ලයිනට මේ දේවල් කිසි දෙයක් කරන්න කොහොමද එළඟ තෙල් පහන් දල්ලන එක එළඟ තෙල් නෙමෙයි ඕනම පහනක් දල්ලන ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ පහනක් දල්ලන්න නොහැකි නම් ඒ වෙලාවට ඔබ පහනක් දැල්ලෝ කෙරෙත තියාගෙන රූපයක් නැතත් විෂ්ණු දෙවියන්ට ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට කරන්න ස්තුති කියන්න පින් දෙන්න. ඒ තුල ඔබට සාර්ථකව භාවය අත් කරගන්න විශේෂ ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඒ වගේම කිතුණු කතෝලික අය බ්‍රහස්පතින්දාවල් වල දවස්වල රාත්‍රී 11 12 අතර ශුද්ධව පැය ගත කරන්න. එදාට හවස නිර්මාංශ වෙලා එක්වරු ශීලයේ රකින්න තව වඩා හොඳයි. භාවනාවක් ආකාරයෙන් සුද්ධ පය ගත කරන්ද ඒ ටික කරන් යන්න. ඒ වගේම මම මේ හැමෝටම විශේෂ වූ පිළිවෙත් කියලා ඇති මේ 2023 වසර සඳහා පලාපල 12. ඒ පිළිවෙත් ටික කාලේ බෝධි පූජා ටික අනිවාර්යෙන් මාසයකට වරක් ඒ ටික හරියට කරන්න. ඒ පිළිවෙත් හරියට කරන්න. දැන් ඒතර කතෝලිකය හිතයි අපිට කරන්න පුළුවන්ද මේ බෝධි පූජාවල් අපිට අක්කපයි නේද කියලා. නැහැ. මේ බෞද්ධ දර්ශනයක් මේක දහමක් මේ තුල කිසිම ආගමක් නැහැ මිනිස්සු ආගමක් ගැන කතා කළාට මෙතන දෙවි කෙනෙක් නැහැනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි ඒ නිසා එත කොතෙක්වත් ඔබේ ඔය සැබෑ වූ එකම දෙන පමණක් වන්දනා කරව කියන පළවෙනි පරද කඩවීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන හරි විද්‍යාත්මක දෙයක් තියෙන්නේ සබහාදාම තුළ ඔබ උත්තර සෙවීමක් සබහාදාම තුළ ඔබ අවනතන කිසිම දෙවි කෙනෙකුට ඔබෙන් අගතියක් වෙන්නේ ඔබ දෙවියන්ට නරකක් කරන්න එහෙනම් මොකද මේ සබහාදාම තුළ කියන්නේ මේ පිරිත් කියන්නේ පිරිත් කියන කාරණාවෙන් දැන් ශබ්ද විද්‍යාව තුළ යම්කිසි පිළිවෙතක්. ඒක නිසා ඒක ආගමට අයිති වෙන්න ඒක කිතුණු අයට වුණත් Hindu අයට වුණත් ඉස්ලාම් අයට වුණත් ඕන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෝධි පූජාවක් කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම භාවනාවක්. ඒ භාවනාව කියන එක කිසිම ආගමකට හානියක්වත් ඒකට අයිති දෙයක්වත් නෙමෙයි. අන්න ඒක නිසා කිසිම අවුලක් නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කිතුණු කතෝලික නෙමෙයි ඕනම ආගමක ආග දහමකට ආයකට මේ දේවල් කරන්න පුළුව ඉතට ඒවගේ කිතුරු කතෝලිකයි විශේෂයෙන්ම දිනපතා ගෙදර ශුද්ධ ජපමාල ඔච්චාන කරන සික්රාද දවස්වල දීව සප්සාද නුවානේ දීවහරදය ප්‍රාර්ථනාව කියලා ඔබ ජීවිතය යහපත ප්‍රාර්ථන කරන්න ඔබට මේ ප්‍රශ්නලින් එලිටෙන්ඩ පුළුවන් එත ඔය වගේ කාරණා තුළ තමා යන්න ඉති තවත් විශේෂ පිළිවෙත් ගැන මේ විශෂසුරු මාරුවත් එක් ඔබේ ජීවිත යහපත ඇති කරගන්න කොච්ච රහපත්තත්ත ඒ රාෂ්ටක ඇත්තිබ්බත් යහපත් කරගන්න පිළිවෙත් මාලාවක් සායේ කරන්න ඕන පියවරවල් ටිකක් මම ඉදිරි සති දෙක තුල වගේ මේ පළ කරන හැම ලග්න ලග්නටම ඒක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා නිතර නිතර කොච්චර කිව්වත් මේ මේ channel එකට කතා කරනවලු කමෙන්ට් කරනවා. ඉතින් ඔබට කියන්න තියෙන මේ පමණයි. මම මේ කියන දේවල් ඇහැව්වාම මේ දේවල් හරියට කරනවා නම් ඔබට පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් සමාවෙන්න පුද්ගලයන් සටහන් පරීක්ෂා කරන්න බෑ. හැබැයි ඔබට සාර්ථක වෙන මාර්ගය මම හැම මාසෙම මේ විදිහට කොච්චරට තිබ්බත් කියනවා. ඒක නිසා ඔබට පුළුවන් සාර්ථක කරන්න අවශ්‍යමයි කියලා ඉතන මේ කේන්ද්‍රය බලා ගන්න. ඔබ මේ දක්ෂ ජෛවඥ දෝෂිත වෙදියෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒ දේ කරගන්න. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ වැඩසටහන තුළ මම කියපු දේවල් අපහැදිලි තැන් තියෙනවා. පිළිවෙත් ගැන අපහැදිලි කාරණාවක් තියෙනවා. රාගස්තු නිර්වාණ මගේ Facebook පිටර මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉක්මනින් නෙමේ මම ඔබට මට පුළුවන් වෙච්ච සැනින් අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. මොකද මට පහුගිය සෙනසුරු මාරු මේ වසරේ පලාපාල සඳහා ඒ ගොඩාක් අය මැසේජ් කරලා තිබුණා. නමුත් මට ඇත්තටම ඒකට උත්තර දෙන්න කාලයක් ලැබුණේ නැහැ. මම පෙබරවාරි මුල් සතිය දෙක ඇතුළත ඒවට උත්තර දෙනවා. සමාව වෙන්න ප්‍රමාද වීම ගැන ඒ වුණාට මම හැමෝටම උත්තර ඒවන හැකිවිච්ච හැම වෙලෙම පැහැදිලි ඇති. එහෙනම් මේ උදා වූ ඉදිරි කාලය යහපත් ලෙස සියලු දේ ගොඩනගාගෙන හැකියාව ලැබේවා. සුළු සුළු අසුභකාරී තත්ත්වයන් තුළ මං කියපු පිළිවෙත් තුළ සහ ඔබගේ උත්සාහය ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ විසඳුම් සොයාගන්න ලැබේවා. සියලු ජීවිතයේ සාර්ථක වේවා. තෙරුවන් සරණයි